Bienvenidos a una nueva entrevista de nuestra iniciativa Somos Pequeño Comercio, Somos Cartagena. En primer lugar, hoy me gustaría dar las gracias a los medios de comunicación que se están haciendo eco precisamente de este proyecto, en concreto Murcia Plaza, que el pasado domingo nos dedicó un artículo en su periódico, digital, perdón, y las 7 Televisión Murciana, que mañana en el programa de Encarna Talavera, la franja de las 12 a las 2, nos va a hacer una entrevista en Quédate conmigo. Y tras este agradecimiento, pues presentaros a, nuestro entrevistado de hoy, que no es ni más ni menos que nuestro amigo y cliente Mateo Valera. Hola Mateo. Muy buenas tardes, Gaspar, ¿qué hay? Buenas tardes. Pues empieza por el principio. Cuéntanos, ¿quién es Mateo Valera? Bueno, pues Mateo Valera es un, ciudadano cartagenero, nació en Cartagena, casado con una cartagenera y con dos niñas preciosas. <laughs> Y profesionalmente, Mateo Valera, ¿a qué se dedica? Pues Mateo Valera se dedica hoy en día a la accesibilidad, a darle accesibilidad eh, a personas con problemas de movilidad. Es algo que se dedica hoy, hoy Mateo Valera con su empresa, con Valera Sistemas de Elevación. Fueron, mis andaduras fueron diferentes a las de hoy. Empezamos, bueno, pues con el despacho en la habitación de mi hija. <laughs> Hay anécdotas graciosas, ¿no? Pues a mí me llamaba alguna empresa que me quería comprar algún repuesto y yo tenía que hacer valer que ahí había más gente que yo, ¿no? ahí había más personas. Y descolgaba el teléfono y hacía con los pies contra el suelo como que iba caminando, cuando realmente no me movía. Pero bueno, al final darle un poco de empaque a, eso, ¿no? A que, no estaba yo solo, que la realidad es que no estaba yo solo, estaba mi hermano y yo, ¿no? Que ya éramos un buen equipo. Y ahí pues empezamos con el tema de accesibilidad, empezamos a, a vender algunas maquinitas por aquí por la provincia. Después tuvimos la suerte de que nos, nos contactó Zardoya Otis y empezamos a suministrarle tanto producto como servicio a Zardoya Otis. Y ahí, bueno, pues fuimos creciendo como empresa. Al día de hoy tenemos la delegación de, de aquí de Cartagena, que estamos en La Unión. Tenemos una delegación en, Río Paz de Madrid, una delegación en Tarrasa, en Barcelona, y una fábrica que arrancamos en el 2017 en Llodio, en País Vasco. Y ahí, bueno, pues somos un montón de gente, como, digo yo, un montón de locos con ganas de trabajar. Y gracias a Dios hemos tenido mucha suerte con eso, ¿no? Que tenemos un, gran equipo y, y, gracias a eso pues estamos, estamos donde estamos, ¿no? Y somos ahora pues 25 personas aproximadamente, con mucha ilusión, con muchas ganas y si Dios nos da salud, pues nos jubilaremos con esto. ¿Cuál piensas que ha sido la, clave del éxito en vuestro caso? El pensar en grande, como porque a mí, por ejemplo, esa anécdota que comentas de la habitación me llama muchísimo la atención y, parece como eso, que no, no teníais límites. Al final es creérselo, Gaspar. O sea, los límites nos los ponemos nosotros. El horizonte está ahí para todos. Todos tenemos las mismas oportunidades. Y es luchar, luchar por, tu proyecto. Luchar por qué, por qué tipo de paella te quieres comer el fin de semana, luchar por qué tipo de coche quieres tener, luchar por qué colegios quieres para tus hijos, luchar por, por todo y al final es marcarte metas y luchar y creértelo. Y somos todos somos capaces. Al final sí que es verdad que, que durante el camino te vas encontrando muchos baches, quizás más baches que carretera recta, ¿no? y va a por el taller, ¿no? por el taller por pues, vuestra, vuestra marca, pero la realidad es esa, que es complicado, ¿no? Es complicado, pero al fin y al cabo nos tenemos a nosotros mismos y es luchar, y si hay otro que lo ha conseguido, tú también puedes. Y, Mateo, tú que siempre ves el lado bueno de las cosas, ¿te consideras una persona optimista? Yo no soy precisamente de las personas que sea eh, excesivamente optimista, pero tampoco soy excesivamente pesimista. Me gusta ser quizá objetivo y ver las cosas evidentemente desde mi punto de vista. A mí me preocupa lo que está pasando, por supuestísimo que me preocupa, como el primero ¿Que lo que está pasando es una desgracia mundial? Pues sí. ¿Que se podía haber hecho de otra forma? Seguramente. Pero lo que tenemos es lo que tenemos y ya no podemos ir para atrás, por desgracia. Lo que tenemos que aprender de lo que ha pasado para si tenemos que atacar de nuevo, pues que tengamos un camino hecho que nos valga para algo. Lo que sería absurdo es que dentro de tres meses volvamos a estar en el punto de partida porque no hemos aprendido. Eso sí me, eso sí me, me, llenaría de rabia. Pero lo que está pasando ahora, coño, es que es para aprender buscar recursos para formarnos, para aprender de los demás, para llenarnos de familia, para, para mil cosas. al final tenemos que buscarle esa parte positiva. Y, al final te ilusiona lo que hablábamos los otros días. Un jefe que entra a su empresa diciendo barbaridades por la boca, o quejándose, o tirando por tierra el trabajo de su empleado, qué, qué es lo que pretendes que tus empleados que tu, equipo, tu gente, aprenda de eso. Dale optimismo. No entres por la puerta diciendo, ah, nos vamos a arruinar, fíjate tú, me, estáis haciendo un, agujero en la empresa, soy unos gandules, soy... ¿qué, aportas con eso? No, pregúntale, ¿qué te hace falta para ser mejor? ¿Qué herramientas necesitas? ¿Hay algo que tú creas que la empresa no está haciendo y que se pueda hacer mejor? Eso es lo que hay que preguntar a la gente, no entrar por la puerta diciendo barbaridades. Si sabemos, si todos tenemos problemas, si a todos nos vende el seguro del coche y el seguro de la empresa y se nos pone alguno malo, si eso nos pasa a todos. Volviendo a, vuestra empresa, Mateo, cuando nos hablas de accesibilidad, ¿qué productos o qué soluciones ofrece Valera Sistemas de Elevación? Pues nosotros nos dedicamos a, la accesibilidad con máquinas, ¿vale? Igual que hay empresas que lo hacen pues, mediante obra, haciendo rampas o lo que sea, ¿no? Nosotros lo hacemos con máquinas. Tenemos silla selva escalera, que es una sillita que se instala sobre, sobre los propios peldaños, con muy poca obra, y que nos permite pues, movernos por casa de forma libre. ¿vale? Eh, dentro de esto también tenemos plataformas salvaescaleras que no van, a, dar el mismo uso que la sillita esta que comento, pero nos va a permitir hacerlo en silla de ruedas. Y también tenemos una, digamos, una tercera opción, que son los elevadores, que es básicamente lo que ahora mismo estamos trabajando más tanto a nivel de, home lift, en viviendas unifamiliares, como elevadores de, poco, de corto recorrido que se están montando en comunidades de propietarios, es quizá lo que, lo, que mejor esté funcionando ahora. De hecho, la fábrica que nosotros tenemos en, en Yodio fabricamos este, este tipo de productos. Nosotros antes los estábamos importando bien de Reino Unido o de, o de Italia, quizás sean los dos países más potentes en cuanto a accesibilidad, y al día de hoy pues, bueno, pues eso, a base de luchar y de ver oportunidades, eh, tomamos la decisión de, montar esta fábrica y, ahí la tenemos en marcha, con unos buenos amigos vascos. Y bien, pues eso, estamos con proyectos de eh, una plataforma inclinada que también estábamos importando ese modelo que hemos fabricado. Eh, hace un par de años patentamos una aplicación para poder utilizar todos los productos escalera, bien sean los nuestros o bien sean de empresas eh, por otros fabricantes, poder utilizar los salvaescaleras desde, desde, el smartphone. Siempre estamos innovando, siempre estamos trabajando en, cómo mejorar. Es una de las cosas que somos muy, muy proactivos en ese sentido, ¿no? Siempre estamos buscando qué hay, qué agujero hay por donde meter la cabeza para, intentar mejorarnos. Y como empresario, Mateo, ¿qué le dirías a, a los espectadores que nos están viendo que como nosotros tienen negocio y que precisamente ahora no están pasando por su mejor momento? Pues yo creo que todas las crisis nos traen oportunidades, ¿no? Al final tenemos que valorarlo como, y yo creo que esta va a ser de las más duras que vamos a pasar, tenemos que valorarlo como una oportunidad, ver de dónde sacar, donde antes veíamos que no hay, ahora seguramente vamos a ser capaces de, verlo, ¿no? Vamos a ser capaces de buscarnos un futuro mejor a base de, trabajo y esfuerzo. Hay épocas donde el trabajo viene solo, donde realmente no vende sino despacha Y ahora las circunstancias no son esas, ahora son las circunstancias de apretar. Pero creo que si nos esforzamos y trabajamos, lo vamos a conseguir seguro. A los españoles, si no nos sobra de eso, tenemos mucho. <laughs> Te hemos entendido. <laughs> Pues muchísimas gracias, Mateo, por tus consejos, por tu tiempo, por aceptar nuestra invitación. Eh, muchísimas gracias a todos los que nos veis, a que seguís esta iniciativa, este proyecto, que compartís, que le dais a me gusta. Vuelvo a insistir que lo hagáis, que sigamos haciendo este proyecto viral y animar a todo el que quiera pues a, que utilice nuestro hashtag y entrevista a sus clientes y le dé voz y difusión pues a, a todo a todas estas empresas, tanto el tejido de Cartagena, de la región, que tenemos mucho más negocio y mucho más comercio del que realmente pensamos. Muchísimas gracias, Mateo. Muchísimas gracias a todos y os veo en la siguiente. Somos Pequeños Comercios, somos Cartagena. Hasta luego.